Hello everyone, it's me again Sandy and welcome back again to my YouTube channel. So for today's video, usapang nicho naman tayo dahil ngayon ay araw ng mga santo at tradisyon na nating mga Pilipino na November 1 tayo pumupunta sa sementeryo para dalawin ang ating mahal sa buhay na namayapa na. At alam nyo ba na sa oh, Sitio 11 sa Nambaran, Tabok City ay may kakaibang disenyo ng ipso Yes, dahil dito, ang mga nicho ay talaga namang nag-trending sa social media at binibisita ito ng mga turista at ng mga vloggers dito sa Pilipinas. Tara, silipin natin ang mga kakaibang disenyo ng nicho sa Don't know what to do anymore. I'm out of options, nothing's working. I'm out of service. I'm out of service. Come help me now, I'm fucking nervous. I'm, fucking nervous. I'm trying but can't scratch the surface. So I keep my mouth shut and I listen. Afraid I lose you So ano guys, nagustuhan nyo ba ang mga kakaibang nicho sa Tabok City? Nag-isip din ba kayo ng disenyo na nicho in the future nyo? Di ba talaga namang nakakatuwa at nakakamangha yung mga disenyo ng mga nicho sa kanila? Thumbs up sa mga naki nakaisip ng ganyang nicho. And that's it for today's video. Kung nagustuhan nyo po yung video ko for today, please do like, share, and leave a comment down below. And don't forget to subscribe to my channel. Thank you everyone and see you again on my next video. Bye-bye! I don't wanna say anything Cause if I do, I might say the wrong words Oh no So keep my mouth shut and not listen Afraid I do if I don't know what to do anymore. I'm out of options, nothing's working. I'm out of service. I'm out of service. Come help me now, I'm fucking nervous. I'm, fucking nervous. I'm trying but can't scratch the surface. So I keep my mouth shut and I listen.